Kodėl aristokratai šiukštų neleisdavo savo vaikams kalbėti prastuomenės kalba? Ką vos prabilus apie jūs sužino klausytojai? Ir kas jūsų gyvenime pasikeis, jei pakis jūsų kalba? Visą tai 53-ojo Tiško kanaliuko laidelėje. thank you Sveiki, mylėjai! Sveiki, brangieji! Šį kartą apie sociolingvistiką. Mokslą apie tai, ką kitiems atskleidžia jūsų kalba. Kaip netrukus pamatysime, vos tik išsižiojame, aplinkiniai apie mūsų žino gerokai daugiau, negu norėtume atskleisti. Visų pirma, pagal kalbą sprendžiame apie žmogaus kilmę Šėsmė Aurelija Jankauskytė. Iš Lumpėnų kiemelė, pagėjų kraštelė. Jei girdime kalbant regioninį dialektų, mums nebereikia klausti, iš kur jis kilęs. Galime iš karto pradžiuginti, kad ir mes iš ten pat, arba kad visas vaikystės vasaras ten praleidome. Kita vertus, išgirdę žmogų kalbant vienu ar kitu dialektu, dažnai neišvengiame stereotipinio mąstymo Jei žemaičiuojate, pašnekovas matomai jums priklyjuos užsispyrėlio etiketę, nes juk visi žemaičiai tokie. Jeigu tariate suvalkietiškai, tai matyt skupus, nors turiu iškart pasakyti, kad mano nuomonė suvalkiečiai gerokai dosnesni už aukštaičius. Bet kokiu atveju stereotipų neišvengsi, o teisingi jie ar ne, čia jau kitas klausimas. Hubbity dub bum dibby bam dub old. Skeet cut scoot, skeet and scat and skiddly diddy doo dum dub, skidda buddy diddy doo doo. Prakalbęs to jau pat atskleisite savo socialinį statusą. Pašnekovas netruk suprasti, kas jūs, kas jūsų tėvai, kas jūs gyvenime domina ir ko iš jūsų tikėtis. Intelektualas prakalbs vienaip, gatvės gaujos narys ryškiai kitaip bet abu pabrėž savo tapatybę per kalbą. Abu norės parodyti, kad su anuo kitaip kalbančiu neturi nieko bendro. Pavyzdžiui, jeigu jaunuolis nori įsitvirtinti kaip gatvės gaujos narys, jis sąmoningai pabrėž, kad kalba jų, banditų kalba. Intelektualas, kuris siekia įsilieti į universiteto bendruomenę, žinoma, gatvės kalbos vengs kaip ugnies. Yra ir kitų priemonių užsiminti apie savo socialinį statusą. Pavyzdžiui, per išvaizdą, prabangos detalės. Tačiau išvaizda ar detalėmis nepatikėsime, jei kalba rodys ką kitą. Pavyzdžiui, jei žmogus bus apsirengęs kaip kunigas, bet kalbės kaip galvažudys, su tokiu nieku gyvų į kalbas nesileisime. Nepadės ir turtų demonstravimas. Vis tiek galvosime, kad tai tiesiog gerai prasisukęs vagis, o ne aristokratas. Ir čia kalba suvaidins lemiamą vaidmenį. Ji vienareikšmiškai įtraukia į vieną ar kitą socialinę grupę. Tad kalba - tai likimas. Ir nereikia manyti, kad taip nutiks tik dėl aplinkinių lūkesčių. Kalbos nulemti stereotipai veikia ir patį kalbėtoją. Žmogui, kuris kalba patvario kalbą, bus nejauku tarp taisyklingai kalbančiųjų jam norėsis grįžti į tą kalbinę aplinką, kur jaučiasi savas. Taigi, sutinkame pagal drabužį, o palydime pagal kalbą. Žinau, originalius posakis skamba kiek kitaip, bet retas, kuris mėginti žvelgti didelį protą ten, kur kalba stringa ir trūkčia, kur kas trečias žodis svetimybė arba keiksmažodis ir atvirkščiai. Jeigu žmogaus kalba netvarkinga, tai gana patikimas signalas, kad ir jo galvoje chaosas. Pavyzdžiui, teko matyti skelbimą, pagal kurį vienas youtuberis ieško video editorių. Ką apie skelbimo autorių galima sužinoti vien iš jo kalbos? Visų pirma, jau antraštė penkios rašybos klaidos, o žodžių vos keturi. Tai signalas, kad žmogus turi rimtų savikontrolės problemų Antra, jis ieško specialisto, gebančio dirbti su profesionaliomis vaizdo montavimo programomis, o šio įgūdžio reikia mokytis ne vienerius metus. Bet už darbą siūlo vos 20-30 eurų per savaitę. Na gal jis ir nenori įkinkyti visai darbo dienai, bet šauktukas ties reikalavimu atkartoti jo asmeninį stilių kužda, kad samdomo specialisto darbą vertins griežčiau negu savai. Ir dar Iš skelbimo matome, kad mokės juodais. Matote, kiek daug jis apie save atskleidė vien dėl netidumo kalbai. Taigi, kodėl aristokratai budriai sergėjo, kad jų vaikai nekalbėtų prastuomenės kalba? Nes jie puikiai žinojo, kad kalba tai likimas. Kad tas, kuris nori likti aristokratu, turi kalbėti griežtai aristokratų kalba Kaip sakė Liudvikas Wittgensteinas, mano kalba nusako mano pasaulio ribas. Tad laidos būna kuo platesnės. O ką darote tais atvejais, kai kalba privalo būti maksimaliai veiksminga? Taip, tuomet savo užduotį patikite vertėjų biurui magistrai, kad šie jums padėtų sukurti kaip galima paveikesnę komunikaciją. Šį kartą tiek, kitoje laidelėje apie kalbos nebuvimą ką išgirsime įsiklausę į tylą. Pasiruoškime dideliam atradimui. Žiūrėkite, bandykite, pasitelkite magistrus savo svarbiausiai komunikacijai parengti, tada jūs ir sutiks, ir išlydės pagal kalbą, o jūsų svarbiausius darbus lydės sėkmė. Iki.